читеров Все же нам надо гепнути і позаліпать Все що нас в житті радує, хоче потанцевать А дві ж несеться далі, тільки зникли тіпи Вже не спитаєш Юру, чу розпались гриби Насіявся бур'ян, а пожинай теплоти. А що ти стоїш, липися і лупися ги Я знаю цих вібрацій, свої рідні ходи Усі питають, хто я не питають, хто ти Серця степ-базі гріва мою душу Наполегливо, бо тільки все або нічого. Я тобі, коли казав, мав на увазі все, тільки те, що сенс несе Злобини на день, грими, наших пісень, голови без дрік, люди без осель Тепер я знаю точно кому слава, що понад усе То побратими, з ким ми жили ми ти мети, хоч і слухай сюди не знав, хто ти, хто ти? Хто тобі заплатив за зраду 30 рівняків літера за зробить тебе ніким серпантинами, променадами, краплями дощу ми на асфальт всі падали, і потоками, водоспадами. Ми вдихали це повітря з канонадами.